most of all, I'm a human being. Hello, welcome to a new episode. I'm your host today, Aoi Matsushita from Sinla. Let us welcome Mr. Takao from J-Plan today. 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本日は Sustainable Transition Why? A Call for Action ということでなぜ今サステイナブルな世界の実現に向けてのアクションが必要なのかについて実際に独自の技術を使ってこのトピックやアプローチをされている日本環境設計株式会社代表取締役社長の高尾様にお話を伺っていきたいと思います高尾様本日はよろしくお願いしますはい長かったですがよろしくお願いします、はい はい、では早速インタビューの方に入りたいと思います。まずは御社のビジョンや取り組みについて教えていただきたいです。はい、あの我々のビジョンというのは、まあ、あらゆるものを循環させようというふうに考えています。はい、まあ、今までの、えー、経済、えー、例えば消費等は、えー、物を作って消費して、えー、まあ、ゴミになって捨てられていくと いうようなものが一般的でしたが、まあ、これをですねこうくるっと回したいというふうに思っています。でそれはあのいいことはもちろん環境に良くなるだろうし環境負荷も減るし二酸化炭素も減るし資源も、えー、節約できるんですがそれよりもさらにこう、えー、その方が面白そうだしその方がビジネスとしてうまくいくというふうに思って、えー、この取り組みをしています。 まあ、物を循環させようといろんなものを循環させようとするとどうしてもその循環させるための技術というのが必要になります。もちろんその世界中でいろいろな技術が日々開発されていますが、えー、我々も、え独自の取り組みとしてそのような技術の開発をしてきました。 まあ、先ほど話した通りあらゆるものを循環させるというと、まあ、全てのものをやれるのかということになりますがいきなり全部のものはできないので、えー、僕らは今、えー、皆さんが着ているお洋服と、えー、ペットボトルそしてあとは携帯電話と、まあ、身近なものをですね対象にしています。えでこれらを循環させるためにですね、えー、技術というのが必要です。僕はもともと科学 科学工学を勉強していたので、えー、科学的なアプローチでこれらの、えー、循環させる技術を開発しました。この開発は、えー、我々だけでやるんではなくてもうあのいろんな人たち例えば他のベンチャー企業だとか科学会社だとか、えー、大学研究所と一緒になって技術を開発しました。はい、なんかあそうです、ね、 えー、とこれはですね、えー、我々のリサイクルのプロセスを順番に説明をしているものでして、これがあの古くなったお洋服だとか、ペットボトルです。これを、えー、科学的に分解をしてしてしまって例えば汚れだとか色だとかその他の不純物をきれいに取り除きますするとこういう白い、えー、中間体、ポリエステルのモノマーというものができますでこれを重合するとポリエステルのペレット ね、ピカピカができます。でこれをですね溶かして糸を引くとこのような糸ができてこの糸を、えー、編むたり折んだりする折ったりするとこのような生地ができます。でこれからこのような T シャツが作ることができると。でこれが古くなったらもう一回こっちに戻ってくるという、えー、一連の流れをですね示してるます。はい 事業内容についてお話しいただきたいです。えーと、と我々で最も今、えー、力を入れているものというのは、えー、着ているお洋服の、えー、循環に取り組んでいます。まあ、皆さん着てらっしゃるお洋服を、えー、が古くなったり、まあ、汚れたりして、えー、着れなくなった時にはですね、えー、にぜひ買ったお店あのお洋服を 売ってるお店にですね持ってきてくださいと、はい、でそれを我々が、えー、引き取って、えー、リサイクルをして、もう一度新しいお洋服を作って、えー、販売しますと、まあ、そういうビジネスをしています。はい、実際にですねこの T シャツは、はい、あの再生リサイクルして作られたもので、うん、えー、もうすでに販売が開始されています。えー、どこで販売されてるあの日本の、えー、小売店例えばスノーピークさんとか、うんはい 我々の会社のウェブサイトでも売ってます。はい、はい、回収場所っていうのはどのぐらい日本にあるんですか？えー、お洋服の回収プロジェクトはですね、えー、2010年今からおよそ9年前に、えー、開始しました。えー、っとそれはですね我々自分たちだけでもう物を回収することはできないかったので、えー、いろんな人に協力していただこうと で協力をお願いしたのが、えー、お洋服を売ってる小売店のお店ですね、はい、です、えー、当時はですね、えー、50箇所ぐらいの小売店で店頭回収お洋服の回収がスタートしましたが今ではおよそ2,000箇所全国、うん、日本全国2,000箇所で回収しています。例えばあの無印無印良品さんのお店だったりだとか、はい、イオンさんのお店だとかで回収されています。 はい。次の質問です。どのようなきっかけからこのような事業を始められたのでしょうか。 そうですねあの最初のきっかけは、えー、お洋服日本においてお洋服着られ着られなくなったお洋服のその90%以上大半があの燃やされたり埋め立てられたりしているっていうことを、まあ、知って、まあ、この問題をなんとか解決したいともったいないと思ったことがきっかけです。やはり これだけたくさんの人がいて、えー、たくさんのお洋服が生産されてそれが大量に廃棄されてしまっているのを、えー、まあ、知ってしまいすごいそもそももったいないなというふうに思ってしまいました。あのー、それをもしリサイクルすることができて、え原料にすることができたらすごい大きなインパクトを与えられるにと思ったことがきっかけです。 日本環境設計様の取り組みの中で、消費者から変えていくという意識を強く感じています服を回収するブリングや服から服を作るブリングマテリアルの取り組みについて具体的にどのようなことをされているのかお伺いしたいです我々が、まあ、リサイクル技術を開発をして、えーまあ、工場を建設した時にですねはたと困りましたというのは 原料我々の工場になる原料はですね、えー、自分たちではなかなか集められないつまり消費者の持ってる一枚一枚が、えー、我々の工場の、えー、原料になります。で、えー、そのためにはですねそれをこうああの原料を集めてくるためには消費者の協力を得ることっていうのが最も大事なことになります。 なので、まあ、消費者といかにコミュニケーションをとってそのお洋服一枚一枚を持ってきてくれるかっていうことを考えないといけないと。でそのためには我々はこんな社会こういう世界を作っていきたいから皆さんご協力してねとお願いをするっていうことがすごい重要です。でえー、もちろん我々のビジネスというのは消費者から直接、えー、リサイクルするための費用をもらったりとかそういうことをしてるわけではないんですけれども えー、消費者にいかにこう協力してもらっていらなくなったお洋服を1枚持った時にゴミ箱にポイと捨ててしまうのか持ってきてくれるブリングしてくれるようになるっていうことが大きな違いで、えー、これをこういかに巻き込んでいくのか消費者を巻き込んでいくのか今大事だというふうに思っています。はい、無料で回収をしている無料ではなくてこれはあの我々が、えー、僕らが小売店 と、えー、連携した一番大きな理由ですけれども例えばも小売店によって違いますが持っていくとポイントがもらえたりだとか割引券がもらえたりだとか何か小さいプレゼントがもらえたりだとか、まあ、そういうメリットはあります。うんなるほどただ持っていくよりはそうで方が持っていきたいって気持ちになります、そうですよね、はい、なぜ企業側ではなく消費者の変化に着目しているのでしょうか 消費者の変化に着目する、まあ、一番大きな理由は、まあ、消費者しかいないと世の中を変えれるのは最後は消費者だというふうに思っています。まあ、僕ら事業者からすると、えー、例えば効率のいいリサイクル技術を開発するだとか、えー、もっと回収拠点を増やして、えー、回収サービスを展開するということはできるんですけれどもそれに最後 乗っかって協力してくれるというのは消費者だと思いますし、えー、社会を変える力を持っているのは消費者だと思います。なので彼ら、まあ、消費者の動きには注目して、えー、楽しく協力してくれるということが、えー、大事だというふうに思ってます。はいこうしたプロジェクトで消費者を巻き込んでいくという中で意識されていることはありますかあの真面目にならない ということだと思います。と言いますと。はい、あの実は2010年に最初、えー、回収プロジェクトを開始した時は、えー、地球のために皆さんご協力くださいという、うん、えー、まあ、キャッチフレーズでお洋服の回収を始めました。もちろんそのキャッチフレーズ、えー、地球のためにということでお洋服を持ってきてくれる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、正直なかなか広がらなかった。 で、えー、まあどうやったら広がるかなといろいろ考えると、えー、もっと面白くないといけないなと。例えば、まあ、映画と連携したりだとか、まあ、あのスポーツイベントと連携したりしながらこう楽しいと、うん、えー、お洋服持っていくことが何か貢献して楽しくなるというところを一緒に入れるっていうことはすごい大事なことなんだろうなと。うん 地球環境がまずいから、えー、北極の氷が溶けるからそれを防ぎたいまあもちろん海が汚れるからっていうので、えー、消費者に協力を求めることももちろんできるんですけれどもそれだけじゃなくて、えー、いや持ってくると楽しいよねと面白いよねともっといいことあるよねというこうポジティブなイメージでやることが大事だなというふうに思ってます。 <laughs> 技術の一つに、えー、お洋服のうちに含まれる綿繊維からあの燃料を取り出す技術があります。お洋服を持ってきて、えーまあ、酵素で分解タンパク質で分解をして発酵させて、まあ、あの燃料を作るんですけれどもこれでですね実はジェット燃料バイオジェット燃料を作ることができます。え あの日本の航空会社である日本航空さん JAL ですね、はい、が、えー、そのバイオジェット燃料を使った、えー、テストフライトをやりたいということがあったので、うん、JAL の飛行機を飛ばすために皆さんお洋服を持ってきてくださいと。うん、しかも持ってきてくれた人から抽選でそのテストフライトのにご招待しますと、うん 持っていくでしょね、 <laughs> そういうことでその持っていくとどういうことが起こってなんかいいことが起こるということを具体的に伝えて、うん、ちょっと僕僕もそうですけど飛行機好きな人多いので、うん、えー、そういうのに貢献できると楽しいなっていうことをやりました。うん、なるほどはい、最後に、えー、NPO や NGO ではなく企業でビジネスを通して環境問題に取り組んでいらっしゃると思うんですけどビジネスとして あの継続していくために意識されてることはありますか？はい、あの儲けることです。はい。もう <laughs> もう圧倒的な利益をこの授業で出すことができれば、うん、おそらく多くの、えー、方々がこのビジネスに参入すると思うんです。うん、大きな会社もまあベンチャー企業も。はい、でいろんな人が参入してこのしょこの サステナビリティリサイクルで利益が出せるっていろんな人が参入することになればさらに循環が進むというふうに思うので、えー、大事なことはえー、儲けること、うん、そして利益をちゃんと出すこと、でそうすることによって、えー、いろんな人が参入し技術開発が促進されさらに効率が良くなって、えー、循環が進んでいくと。うん 残念ながら僕ら、えこの会社を作ってから12年ぐらい経つんですがあまりねまだ参入されない、うん、なので、えー、もう少し、えー、なるべく僕らも頑張ってたくさんの利益を出してそれを公表して、えー、皆さんこのマーケットに参入しましょうということが言えればいいなというふうに思いますしもちろん NPONGO でも環境に貢献することはできるんですけどもやはりあの、まあ、資本主義なので お金が絡むとですねその波及効果は非常に大きいと思います。なので我々は NPO ではなくてプライベートカンパニーとして、えー、投資家からお金を集め銀行からお金を借りてこの事業をやっています。実はまだあんまり儲かってないんですけれども、えーまあ、この社会になってきたので消費者の意識も変わってきたので、あと何年かのうちには儲かるはずだというふうに思っています。 っぱり利益がないと続かないと思いますし市場もどんどん拡大していかないので自分たちのあの影響を与える範囲もどんどんちっちゃくなっていくと思うので確かに利益は出すこと、はい、でも <laughs> 儲かること環境問題とかそういう話題になると利益っていうのはちょっとタブーみたいな雰囲気があると思うんですけどそういう中でもう儲かること絶対儲かること <laughs> してらっしゃるのすごいと思います。 あのまあストイックにやることは可能なんです、うん、しかもまあなんて言ったらいいだろう、えー、製品端というのかな、まあ、清く正しく美しくやっていくことは、うん、えー、非常に、まあ、できるんですけれどもやはり、えー、資本主義のそのインセンティブというのは社会を変える力を持っているので、それをうまく環境問題の解決とこう合わせてあげると。うん、まあ、逆に言うとそのためには消費者が えー、リサイクルされた素材でできたものは買いたいというような意識がなっていくと多分そういうふうになっていくんだろうなというふうに思います。はい、えっと、えっと、フランスのリヨン リ理容師とも一緒にプロジェクトをされてると伺ってるんですけれどもと日本だけでなく海外に今後アプローチを考えていらっしゃいますかはいあのー、まあ世界にたくさん人はいるので、えー、このリサイクルの仕組み技術回収が、えー、をぜひ広げていきたいというふうに思っています。うん、なぜなら地球の問題なのでね、えー、全体で考えないと解決できない、うん、 でじゃあ次どこに行くのかというふうに考えると、まあ、一般的に言うと繊維が生産されているところ、えー、アジアの国で、えー、リサイクルやると効率はいいんですけれどもむしろ、えー、新しいお洋服だとか、えー、回収消費者の新しい消費文化を作っていこうとすると例えばそういうのの先進的な文化を持っているところでやるべきだと。うん いうふうに思いましてでどこかなと考えるとやっぱりヨーロッパ、うん、フランス、まあ、メイドインフランスの再生されたポリエステルを使った例えばスカーフだとか、うん、えー、スポーツウェアができてくるとちょっとかっこいい <laughs> ブランドが出てくるし、はい、まあリヨンというのはもともとは絹織物産地で、えー、例えば高級ブランド 特にエルメスの本拠地であったりもするので、えー、そういうところでまず、えー、こういう社会こういう仕組みこういう技術こういう製品いいでしょっていうことを示したいと思ってフランスに行くことにしました。まあ、フランスに行っていろんな方とフランス人と話をしてみるとやはりそこのコンセプト考え方にすごい共感していただいて、うん、ぜひフランスでやってくれと皆さん言っていただけるので。 えー、まあ我々の考え方っていうのは間違ってなかったし、まずはイオンであるということを目指したいと思ってます。はい、海外には似たような会社はないんですか？えっと例えばお洋服の回収だけをやってる会社はあります。うえー、お洋服のうんリサイクルだけをやってる会社はあります。ね、もちろんお洋服を作ってる会社というのはたくさんありますが、これを、うん つなげて全部一括でやろうとしてる会社はなかなかないです。独自の技術でしたもんね。そうですね。じゃあ以上になりサステイナブルな世界の実現に向けて私たちでもすぐにできることだったり意識していくべきことについてだったり変えていくべき行動について教えていただきたいです。ぜひお家に帰ってまあクローゼットを開けてお気に入りのお洋服一枚持って このお洋服がどこから来てどこに行くのかっていうのを一度考えてみてもらえるといいなというふうに思います。お気に入りの洋服で、えー、大好きなものがどこから来てどういうふうにして今後なっていくのかということを思いを馳せた時に一番いいのは帰ってくること自分のところに帰ってくることだと思うんです。うん まあ、そういう循環を普段の生活の中でちょっと意識してもらえると、えー、世界は変わると思います。はい、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。